Aa, hoş geldin bey. Hoş bulduk. İyice de acıktım. Sofra hazır mı? Tepsiyi hemen getiriyorum. Ah. ah. Bu ne? E, bulgur pilavı bey. Gönderdiğim eti pişirmedin mi? İştahım kesilmesin diye öğle yemeği bile yemedim ben. Ah, misafirliğe gelen akrabalarım ve komşularımla eti yediğimi şimdi nasıl söylerim? Aa, ee, eti kedi yedi. Ee, şu köşede yatan kedi mi yedi? Anlarız şimdi. Yanıma gel ve bak hanım. Bizim kedi tam iki okka geliyor. Ben de sana tam iki okka et göndermiştim. Eğer bu iki okka çeken kedi ise et nerede? Yok tarttığım etse kedi nerede?''